Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać mój projekt integracji powiadomień androidowych z Linuxem. To co widzicie po lewej stronie to panel do fejkowania danych. Oczywiście to co za chwilę zobaczycie to będą częściowo sfejkowane właśnie dane na potrzeby tego dema, a część danych może pojawić się z komórki bezpośrednio, ponieważ telefon jest już spięty z tym API. Startujemy aplikację i zaraz powinna pojawić się ikonka w zasobniku systemowym, a w naszej konsoli powinna pojawić się informacja, że jesteśmy spięci z naszym API. I teraz zobaczymy, jak aplikacja zachowuje się, gdyby otrzymała powiadomienie prosto z telefonu. Dostajemy powiadomienie, widzimy od razu akcję, którą możemy wykonać. Powiadomienie ląduje oczywiście w centrum notyfikacji, akurat to jest cynamon. Możemy wykonać w tym wypadku dwie akcje, albo usunąć to powiadomienie tylko u nas, czyli na tym komputerze, na którym jesteśmy, albo spowodować, że powiadomienie zniknie także na naszej komórce poziomu samego API, z poziomu aplikacji możemy na razie wykonać trzy akcje, jak dalsze są w planach. Jest to puszczenie dzwonka w tej chwili na komórce, wy tego nie usłyszycie. Można też wysłać SMS-a i można wysłać dowolne powiadomienie o dowolnej treści prosto na swoją komórkę. Oczywiście dla tych akcji przygotowałem prosty interfejs użytkownika, który wywołujemy naciśnięciem ikonki systemowej naszej aplikacji i za pomocą menu wybieramy akcje, które nas interesują. Aplikacja potrafi także działać różnie w zależności od tego, z jakiej aplikacji dostajemy powiadomienie. I tak, jeżeli wsejkujemy sobie, że dostaliśmy powiadomienie z aplikacji Messenger, to będziemy mogli jednym kliknięciem otworzyć sobie okno Facebooka. No i na dziś to tyle. Dzięki za uwagę i następnym razem mam nadzieję uda się pokazać jeszcze więcej rzeczy.